नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और इस वक्त हम पहुंचे हैं रबड़ी वाले बाबा नागा बाबा के डेरे में वो लोगों को यहाँ भक्तों को यहाँ रबड़ी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं पिछले 26 साल से ये तपस्या कर रहे हैं और डेढ़ महीने से यहाँ पर रबड़ी प्रसाद का वितरण कर रहे हैं